Na casa 8.5, nós representamos os próximos procedimentos em, em, é, em espera, né, na fila. Ele, essa casa, ela, ela representa, assim, digamos, o ponto em que as tarefas estão no gatilho para uma execução, né, para entrar na fase da ação. Então, essas tarefas elas são realmente o próximo procedimento, a próxima tarefa, a tarefa mais próxima. Né? Então, por causa disso, essa, essa casa ela é bastante rotativa, né? ela tem um fluxo rápido. A ideia é que apenas as tarefas que estão mesmo em execução, em procedimento, é que devem ficar é, nessa região do quadro, né? nessa casa 8.5, e na região é, próxima a ela, acima da palavra tarefas, no campo fazendo.